هاي لما ما بعرف بعرفش احط الثلج ولا ما حطوش على اليسار نيد قاعد يلا روح طلعوا معي اي اي قدامي كفو عليك بك عاش تعالوا هذول في مقلتش هناك لا لا لا في ناس عندنا طلع الثلج قدام النت جاب اه نعم؟ لا بتمزح ما بمزحش والله يلا انا خايف يقعد مكمبر يلا خذ لك مكان صار عندي سيارة كل ناس يمين عندي كل كفو عليك زي ما كلها النداء انا اضرب بوست تحت شكلهم اه البرندة اعطيني ندى على البرندة ما ضلش ندى صغيرة sakin. يلا شوف الفايت الطويل فوت فوت فوت فوت تعال الحق الحقني الحقني الحقني الحقني انا مصابه كله تحت كفو ولا هات لي الزيت يا لا يا هلال موت عفو Oo, hele kijk uit. Zo, zot, zot, zot, zot. Leuk. Yes. 아! عليك بيس أكرم قدامك ملك زي ما هي قدام الباب شفت تحت الباب هي في واحد واقف قدام الباب ولك وين؟ الباب اللي فتحت هي شو هذا؟ واحد يمينك كان ورجل آه،, اه اه هون هون هون هون هون هون طب اللي ضرب علينا وين؟ Watch out. طيب اللي هون اه enemies ahead هذا بعد مش نضاف مش نضاف هيد لا هيد مسخره ولا ما عندي شجر المشكله انا ام سي ام بيرتي معلش عليك خذ سموك اعطي سموك اعطي سموك قداش تقدر معكم التيم السوري oh cariño. الوسط عنده واحد تحت واحد في البيت ارجع البيت ارجع البيت ليه ليه ليه ليه واحد جد انسى انسى خلاص سيبني سيبني سيبني خليك فوق خليك فوق خليك خليك فوق هم الاتراك نفس Enemies ahead! بالسياره ولا عليك وحش اوكي انت استلمه هذا قرب لعندك يمين اليسار اه انا عندي اوكي يلا جبته جبته في ال nade ورا الثلج اللي قدام صار ورا الشجرات zone zone. والله ما عارف مين اللي ساتهم السطر دقيقة نور يلعن عرضك فهمش تعال تعال تعال دقيقة دقيقة سطح من الجهة البعيدة كفو عليك يرفس انت طلع عشان واحد عندي قدامي فوق المفروض انه بلع إيه. مين في واحد يمين السور فوت معي في حدا في حدا Daar was het dan. Op. Uh... Oh. Heel erg goed. Heel. Hey. Ken die extension tower uit? Kafu, wel even voor. كف عليك واحد knock. لازم نفوت جاهز معي فوت فوت فوت بسرعه بسرعه تعال تعال تعال تعال God